dulu waktu saya selamat pagi bila uh-huh. saya cerita dengan orang eh hmm. kenapa uh-huh. kita boleh jadi popular kerana rancangan tu popular sampai saya uh-huh. saya nak kena describekan orang dulu ayah kalau masuk white sense eh dekat white sense tu uh-huh. kita uh-huh. ada bodyguard saya dengan Aina ambil kita ada dua bodyguard Oh, pasal apa orang keromon? Betul betul. Oh. Ini zaman dulu punya. <laughs> Eh. Yeah. Yeah, Masya-Allah. Yeah, dia punya eh. fan uh. Ah. saya macam tak sangka lah eh. Yeah, so dua orang keromon kita uh, uh, macik stem tu macam-macam cubit pipi kita dan sebagainya. <laughs> Cakap si ambil gambar gini gerak-gerak. Dahsyat, dahsyat. Aina pun sama. Ah, uh, tapi, tapi that's why you need bodyguard eh. That's ah, ada betul. Eh? Jadi kat oh. kat White Sands tu first time kita ada dua bodyguard kat depan, dekat belakang pun ada. Hmm. Jadi pasal apa ramai sangat oh. orang nak ini. First time kita keluar daripada studio kan. So yeah. saya tunjukkan gambar tu dengan anak-anak saya. Dua orang cakap, "Wah, you macam uh, kira macam rockstar juga eh dulu." Rockstar. Saya cakap, "Itu kehidupan saya dulu." Lah. Jadi <laughs> tak, ya, tak, tak macam hari ni ah. lah. Hari ni kita ha. uh, tak seperti dulu. Tapi sekarang kalau saya keluar ada orang uh, tegur saya dia orang akan faham dia orang akan uh, layan hmm. diri dia orang